Guarda sto marchigiano, eh? C'è un movimento anche a bacino. Eh? eh? eh? <laughs> C'è sempre qualcuno dietro te, eh? Guarda ah, che roba, oh che roba. Oh, una persona prima si era fondato. Cazzo. Oh che roba. Zitto, zitto. Ah. Stava là.